しく見守ってくれたこといつまでもどんな時も忘れないよ心からのありがとう喧嘩をしてあなたを つけた時もわがままを言って困らせた時もいつの日もそばにいて支えてくれたあなたがいてくれたからここに そして今心込めて言える言葉はただあなたの子供でよかったどれくらい一人きりで泣きたい夜 きただろうその度に遠い日の壁の写真頑張れと笑いかける子供の頃あなたに叱られた時も 最後にはいつも抱きしめてくれたねいつまでもそばにいて支えてくからそして私が生まれてきたこといつの日かあなたがずっと 生きていくことが感謝の印どんなに険しい道でも幸せな時でさえもあなたが教えてくれた優しさや思い やりはずっと胸の中にある忘れないよありがとうありがとうそんな言葉じゃ今の気持ちは伝えきれ ないけど何度でも何度も言うよあなたの子供に生まれてきて本当によかったと産んでくれて本当に 할리가 또